Курганская область, Варгашинский район, деревня Шмакова. Шмакову. Шмакову. Э, семья есть? Есть. Э, кто? Жена, дети. Э, детям сколько лет? 12 и 2 почти. Э, мальчик, девочка? Девочка старшая и пацан. Э, как вообще попали в Украину? Ну, посмотрел на ютубе что война идет, как бы, ну, знал об этом. Ну, решил в военкомат съездить, узнать там, что ребята неплохо зарабатывают, можно сказать, ничего не делая. Ну, узнал цену, зарплату, ну, и подписал контракт. А когда? 10 сентября. И, то есть вы доброволец как бы пошли, да? Ну, можно сказать так. Э, контрактник? Да. И насколько подписали контракт? На полгода. А какие деньги обещали? От 200 и выше. То есть вы контрактник э, Министерства обороны? Раз, да. да? А в Украину когда зашли? 15 сентября. А какое направление? Ну, направление Запорожье сначала. Угу. Запорожье закинули. Потом на вертушках перекинули в Донецкую область уже. А куда в Донецке? Донецкую? Ну, последнее место дислокации было деревня Пески. А вот вы говорите Запорожской области, А заходили как, с Крыма или с Донецкой Нет. области? Нет, заходили мы с Ростова, угу. проехали в Луганск, угу. Донецк, угу. Мариуполь угу. и уже Донецк, Дон... Запорожская область поехали. Да, я, я это все понимаю. Вот вы э, э, понимаете карту Украины? Нет. Ну, то есть э, вы стояли э, на берегу Днепра, правильно я понимаю? Или нет, как? Нет. Вы ближе к Запорожью стояли? Да. Или ближе к Каховке, Мелитополю? Ближе к Запорожью. А, то есть по другую сторону, да? Угу. А должность какая у вас была? Стрелок. Пехота? Да. А когда попали в плен? 25 сентября. То есть не полный месяц, 10 дней фактически воевали, да? Да. А обстоятельства как попали? Ну, забросили нас на передок. Угу. И тут же нас обстреляли, даже не успели доехать до места. Высадили. Начался обстрел, там много кого поранило. Сказали, уходим. Ну, отступаем. Угу. Ну, мы зашли в деревню. Угу. Там стояла танковая часть. Ну, в танковой части мы переночевали. На следующий день был прорыв. Сказали, уход... ну, эвакуируемся, уходим все. Ага. И вот попали под обстрел. Меня ранило, и пришлось залезти, ну, как сказать, погреб. Ну, и там переночевал пришлось. И утром меня забрали в СУшники уже. А у вас ранение, да? Вы лежачий? Да. А какое ранение? Множественное осколочное область позвоночник задет позвоночник. То есть вы не можете двигаться, правильно я понимаю? Ну, пока не могу передвигаться, но ноги шевелятся, так-то все чувствую. То есть с нервами все окей, да? С нервами, да. Э, это осколком задело? Да. А в деревне <clears throat> до того, как подписать контракт, чем занимались? Работал вахтовым методом на севере. Летали на север, да? Ну, как ездил, на машине, на поезде. А кем работали? разнорабочий, можно сказать. А зарплата какая там была? 60. А, а, ну, а на севере где конкретно? Город Мегион. О, это север, да, север, по, север. поселок Высокий. Угу. И разнорабочие, то есть вы там э, какие-то строительные работы э, делали или как? Нет, металлургическая база угу. метровым в основном занимались. Угу. А смотрите, вы сказали, что главным мотивом то, что вы пошли, это были деньги, да? Да. А идеология? Ну, долгов было много, кредитов. Надо загасить быстрее. А сколько было э, кредита на что у вас были? Ну, строительство на курс нужно. Ну, сумма какая, чтобы вы понимали? Ну, сумма около миллиона, о, полмиллиона где-то. 500 тысяч рублей, да? да? Это сколько в долларах? Я не знаю. А, а что строили? Дом у себя или как там в поселке? Ну, строительством занимался гараж, забор. Ну, в основном, ну, что... Дом обустраивал. Угу. И, ну, хорошо, полмиллиона, если так взять, вот так посчитать, да? Если ездили там около миллиона, там по 60-70 тысяч, это как-то можно было отдать ну, проценты большие, как бы долго выплачивал уже. Угу. Четыре кредита. А нужда это что вы имеете в виду? Ну, стройматериалы на все это, на, на, на житье. Угу. Ну и машины покупал. Машину куплю, разобил. Приходилось восстанавливать. Угу. Это не раз уже разбивали машину? Нет, раза четыре. Раз, <laughs> ну, это раза четыре это много. А причина какая была? По-разному. Пьянка? И пьянка, и гололед, чего только не было. А машина какая? У вас УАЗ-2114. Ну, это как бы вы Со поддерживаете... Со советской. Внутренний автопром. Да. А с женой советовались, когда шли? Да, Что? посоветовался. Ну, как бы она возражала, ну, мое слово закон сказал, сделал. А вот смотрите, вот сейчас у вас, ну, как бы это тяжелое ранение, да, сколочное, типа ну позвоночники да. и так далее. Э, не жалеете то, что сделали? Ну, конечно, жалею. Ну, теперь теоретически это будет хорошо, если восстановитесь, вообще работать как бы не сможете. Ну, думаю, что смогу работать. Ну, только на легком труде. А работа поселке есть? Нет. Вообще ну, нет? Ну, есть колхоз, но ну, я в него не пойду, там зарплата маленькая. А жена чем занимается? Жена работает в магазине. А какая там зарплата? Ну, 8-10. Это очень низко. Очень. А вот смотрите, а, до этого, кроме там поездок вахтовым методом на работу и так далее, еще где-то были? Ну, за границей или еще что-то такое? Нет, нет. Ну, бывало, что таксовал дома, зарабатывал. Не, на ну, таксовали, там куда-то ездить и так далее. Смотрите, э, Курганская область – это около 2000 километров, правильно, от Украины? Да, где-то так. В Украине были? Нет. Тоже. Я еще раз возвращаюсь к вопросу, потому что вы, вы там по-другому ответили. Главным мотивом по ходу на войну был, были деньги. Идеология какая-то присутствовала? Нет. Ну, типа там, не знаю, там геноцифицировать население. Нет, нет, нет. нет. А что знаете вообще о Украине? Да практически ничего. Э, у вас образование какое? Неполное среднее. Неполное среднее, да? да. Э, то, то есть специальности у вас никакой нет? Ну, специальности-то есть. Это стропольщик, газорезчик, ну, такой вот крановой. Вот когда мы говорим о морально-этической стороне, да, вот этой всей истории, вашей личной, угу. вы хотели как бы закрыть свои внутренние проблемы за счет создание проблем в другой стране. Нет, ну, на защиту. Чего? Украинского народа. От кого? От геноцида. От кого? Кто геноцид проводил здесь? Ну, не знаешь, прошел уже Майдан, что там. <laughs> Смотрите, это, я сейчас спрашиваю серьезную вещь. Вы шли на защиту украинского народа от кого? Ну, вот от от захватчиков, ну, идет же война, правильно? Да. Да. Можно сказать, гражданская война. От, вы правильно сказали от захватчиков. А кто в статусе захватчиков? Ну, получается, если так посудить, то Россия получается захватчик. И вы захватывать шли, а не защищать, походу? Получается так. Ну, то есть вы мне рассказываете, что вы ехали кого-то здесь защищать. Я напомню, ну, мирных граждан. М? Мирных граждан. От кого? А что не так с мирными гражданами были, было в Украине? Ну, не знаю, идет же война, идет обстрел, правильно? Где? Нападение. В Донецкой области. Кто обстреливал? ВСУшники. А почему они обстреливали? Вот этого я не могу сказать. Я говорю, идет, можно сказать, гражданская война. Так. Получается. И... Не, ну это не гражданская война. Война когда началась для вас в Украине? Ну, для меня началась она вот в прошлом году, 22 сентября. А что вы знаете о событиях 2014 года? Ну, знаю, что началась война здесь. Да. Было много беженцев в России и везде. Это вы знаете откуда? От соцсетей ну, то есть соцсетей информации. Э, ну, многие просто видел, что украинцы приезжали к нам. Курганскую область? Ну, Курганскую, там на севера встречал. А украинцы всегда ездили на севера? Они там работали? Ну, что... У меня много знакомых на северах работал. Все время. Я вам больше скажу. Э, на северах, так как вы называете, и в Сибири, мне говорят, что Сибирь построили украинцы и бульбаши. То есть там русские говорят хохлы и бульбаши. То есть белорусы и украинцы. Ну, не знаю, я, можно сказать, мало встречал их, украинцев. Там много вот, живут? Вот только беженцы. Ну, и смотрите, в 2014 году э, вот как бы у меня просто вопрос. <coughs> Без поддержки России Донбасс бы полыхнул или нет? Не могу сказать. Ну, тогда какая гражданская война? Это война между странами? То есть Россия в 2014 году залезла. Россия? Да. Ну, почему Россия в прошлом году залезла? В 2014 году забрали Крым? В 2014, да. Это чья территория? Это территория Украины была, сейчас России. Да, ну, Россия залезла в 2014 году. Все началось с Крым. Я в особо не вникал политику не лез. Потом полыхнул Донбасс при поддержке России. Это не гражданская война. Это война между двумя странами началась. Конфликт уже шел на затихание. Вот вы говорите о защите и так далее, что вы приехали кого-то за защищать. Конфликт шел на затихание уже. Смертей почти не было, и обстрелы были нулевые. Знаете, кто такой Владислав Сурков? Нет. Он занимался украинским вопросом когда-то, с 2014 года. И вот на этой неделе он, он сказал, Минское соглашение, знаете, что такое? Тоже не знаете. Нет. Немного тяжело просто говорить. Вот Минские соглашения, это были соглашения по Донбассу. И он сказал, что Россия их подписывала, понимая заведомо, что их нереально будет выполнить. Специально это сделал, чтобы как бы в капкан загнать Украину с Донбассом. Вы были на этих территориях? Вот вы говорите, там около Запорожской области, Мариуполь. Мариуполь вы видели? Мариуполь только край. М? Край Мариуполя. Край Мариуполя. Ну, видели, как, как разрушен Мариуполь? Ну, только не полностью. И часть, часть заехали, ну, заехали, заправились и дальше сразу... Ну, хорошо. Ну, разрушены города очень? Да. Кто виноват в этом всем? Ну, не могу сказать. Кто обстрелял? Я не знаю. С какой стороны? Ну хорошо. 24 февраля Россия что сделала? Зашла на территорию Украины. Цель какая? Цель не знаю. Не вникал. В Украине навсегда осталось почти 160 тысяч россиян. Они умерли. Вы ранены. Вопрос, за что? За землю, скорее всего. Хотела захватить украинские земли, да? Я так думаю, да. А для чего? Ну, ресурсы, может, какие-нибудь. Мы всегда говорили, что здесь кобздец. Ну так по телеку там толкали в России. Что в Украине это бедная страна, здесь кобздец, вот мы Раша. Ну а уголь-то? Так что вот, а, так, Ростовская область тоже имеет уголь. Ну. Уголь – это уже не, небольшой ликвид. Ну, я не знаю тогда. Ну, хорошо. То есть из-за ресурсов они хотели... У меня, ну, то есть здесь немного нестыковка. Потому что Скобеева, Соловьев, знаете этих всех? Нет. Так как ведущие это, ну, русский канал российский. Да я мало смотрю телевизор. Да, они всегда говорили, что в Украине все коллапс, экономически ничего не будет и так далее. Еще вопрос. Вот какая еще такая страна в мире, которая в 21 веке захватывает чужие территории? Можете сказать? Не знаю. Кроме России. Ну, Россия, получается, везде лезет. Всем старается всем помочь, но получается, что она является захватчиком. Выходит так? получается так. Смотрите, у меня вопрос. Вот вы в селе у себя не можете найти работу. У вас жена работает на 7-10 тысяч. Это небольшие деньги. Нет. Вы ездите вахтой туда-сюда, записываетесь на войну, чтобы заработать денег, идете разрешать проблему в другую страну, независимую страну. Украина для вас независимая страна. Да. Но не хотите поднять вопрос внутри страны. Почему такая жопа экономическая? На выборы ходите вообще? Что? На выборы ходите? Нет. В жизни не ходили никогда? Ни разу. А почему? Не знаю, без меня все решат. Ну хорошо, если вы, не, вы говорите, что ну, власть принимаете, да, какая у вас есть? Да. Нравится вам? Не особо. Так а почему вы говорите, что власти виднее, что делать? Экономически разбираться внутри страны или внешнюю политику? И вы выбираете то, что типа говорит власть. Ну, как бы, ну, такое раздвоение, понимаете? Власть не нравится, но я делаю то, что она говорит. Ну, власти виднее. Все равно я не смогу ничем решить. И помочь не смогу. Вы знаете, сколько украинцев э, выехало за границу? Нет, точные цифры не знаю. Вот на, за западную границу почти 8 миллионов. Внутри страны переместилось 3,5 миллиона. Если вы пришли это э. население защищать, почему они уехали все на запад от вас? Можете объяснить? Нет, не могу но как-то ну, ваша версия не стыкуется с тем, что случилось. Ну и много беженцев в России, правильно же? Ну, ну да, ну беда. А почему они убежали, если пришли защитники? Ну они бежали в 2014 году, правильно? Да, они бежали от войны, которую развязала Россия. И сейчас люди бегут потому что Россия хочет территорию, так как вы говорите. Зачем? Зачем ну, вопрос? Как закончить войну? Вывести всех военнослужащих российской армии, ну, всей России на территории Российской Федерации. Украинцы смогут разобраться сами? Может, смогут. Ну, почему вы добавляете слово «может»? может? Ну, потому что воюют тоже же украинцы. ДНР, НЛР. Но, они, все... но не понимаете, они защищают свой дом, свою семью. Нет, я этого не понимаю. Я вам честно скажу, я этого не понимаю, потому что ДНР, ЛНР заходили на Херсон, вот мы общались сейчас, где они там защищают свою семью и свой дом. Некоторые из них заходили на Киев. Вы знаете расстояние от Донецка до Киева? Нет. Почти тысячу километров. Как они там защищали свою семью? Можете мне объяснить? Ну, просто не было выбора им. В смысле не было выбора? Ну, многие за... заключенные же. Их отправили тупо умирать. А заключенных, те, с которыми я говорил, это только россияне. Они согласились и пошли умирать. Украинцы я не видел заключенных здесь. Некоторые. Не, не вообще не, я не разговаривал, которые вышли из колонии и пошли воевать. Большинство из них, они здесь плачутся, что их мобилизировали насильно. Может так. Тогда ваш аргумент несостоятельный. Нет, есть же и добровольцы, правильно же? Да, некоторые есть здесь мобилизирован. Который, который многие пошли за финансового момент, Ну, вот видите. Тоже вопрос в деньгах, чтобы прокормить семью. Нет работы. А, ну да, но эти территории не контролировала Украина. Когда эти территории были под контролем Украины, никто из них не брал калаш в руки и не шел воевать. Ну, смотрите ситуация. Вот если все плохо в Украине, она должна лезть там в Белгородскую область или в Ростовскую, чтобы ее граждане могли себя прокормить? Нет. Но вы так сделали. У вас валу не было, а вы полезли в другую страну. Потому что как бы ваша страна не может вам дать э, ну, даже пропитание на хозрасход. Понимаете, о чем я говорю? Угу. Хотите что-то сказать украинцам? Хочу принести свои извинения, что пришел к вам. россиянам. Не совершайте ту же ошибку, то, что и я.